Mēs faktiski varam runāt par trīs lietām, kas ir būtiski izmainījušās pēdējo 5-10 gadu laikā. Pirmā lieta ir saistīta ar šo brīnumu aparātu, jeb iPhone kas pirmo reizi iznāca tālē 2007. gadā, un tagad, ja mēs runājam par sesto versiju, par iPhone un visām citām mobilajām ierīcēm, kas būtiski ir izmainījuši mūsu darba režīmu un darba veidu. Otrā lieta ir 2008. gada pasaules finanšu krīze. Un kopš tā brīža klienti pasaulē, Latvijā, Baltijā pieprasa, lai juristi strādā efektīvāk un uh, vēlas maksāt aizvien mazāk un mazāk atlīdzību par juridiskajiem pakalpojumiem. To var saukt par savu veidu vairāk par mazāk tendenci, jeb darbi ir jāveic vairāk un atlīdzība būs mazāk. Tas ir fiksētās atlīdzības, ko klienti grib redzēt aizvien vairāk un vairāk. Tas ir daudzas citas prasības, kam ir jāseko un kas juridiskajiem birojiem ir jāievēro ikdienas darbā. Un tas lielais jautājums, vai mēs tam esam gatavi, mēs esam gatavi kļūt efektīvāk un kādā veidā, kā mēs to varam panākt. Nu, trešā lieta ir vispārējā juridiskā tirgus deregulācija. Ar to jau sen runā Austrālijā, tas ir ieviests Anglijā, Meksikā. Un tas nozīmē, ka juristi, juridiskajos birojos, advokāti birojos par īpašniekiem neagrupā, par uh, vadītājiem, varbūt neapmūs profesijas iestītiem cilvēkiem un arī dzēn pakalpojums varētu sniegt ne tikai juridiskos, bet arī auditoru, konsultantu un tam līdzīgs. Un tas viss ir vērts uz to, lai veicinātu konkurences tirgu. Un daudzi uzskata, ka līdzīgas tendences sagaidāms arī mūsu tirgu un arī citas Eiropas Savienības valstis atvērs savu tirgu tuvāko 10-15 gadu laikā. Cik?